Talvez eu não vou ser levado a sério E tudo levarei pro cemitério Para muitos eu devo ir pro inferno Mas não posso evitar de questionar o ser eterno Talvez eu não vou ser levado a sério E tudo levarei pro cemitério Para muitos eu devo ir pro inferno Mas não posso evitar de questionar o ser eterno Elohim, Elohim Responda algo para mim Adonai Adonai, quem foi que colocou na serpente cordas vocais? Emanuel, Emanuel, me diga por que a fé prefere o cordeiro de Abel Oh Hashem, oh Hashem, se eu fosse Caim eu mataria também Talvez eu não vou ser levado a sério E tudo levarei no cemitério para muitos eu devo ir pro inferno Mas não posso evitar de questionar o ser eterno Talvez eu vou você levado a sério E tudo levarei pro cemitério Para muitos eu devo ir pro inferno Mas não posso evitar de questionar o ser eterno Elohim, Elohim, Elohim Responda algo para mim Adonai Adonai, quem foi que colocou na serpente cordas vocais? Emanuel, Emanuel, me diga por que Abel é prefere o cordeiro de Abel? Oh Hashem, oh Hashem, se eu fosse Caim, eu mataria também. Porque Deus não ouve suas súplicas, onde houver fé eu levo a duvidar. Porque Deus não ouve suas súplicas Onde houver fé eu levo a dúvida Elohim, Elohim Responda algo para mim Adonai, Adonai Quem foi que colocou na serpente cordas vocais? Emanuel, Emanuel Me diga porque a fé prefere o cordeiro de Abel Oh Hashem Oh Hashem, se eu fosse Caim, eu mataria também. Porque Deus não ouve suas súplicas, onde houver fé eu levo a duvidar. Porque Deus não ouve suas súplicas, onde houver fé eu levo a duvidar. Porque Deus não ouve suas súplicas, onde houver fé eu levo a duvidar. Porque Deus não ouve suas súplicas Onde houver fé, leva a duvidar